はい今日は新しい動画を撮ろうと思いますカフェ巡り沖縄のイエーイで1回目たラン雨の日ライオンさんに行きたいと思いますイエーイ雨じゃなかったのにね降ってきたよね <laughs> 名前だけにイエーイ行ってみようレッツゴー 食レポという食レポはしないよって言ってたそうそういただきますめっちゃ体が喜ぶ、うんうん、いやこのチキンとさご飯食べてこのチキンだけどご飯も食べてるしこれご飯一緒やんうん違う大きいよあれ入ってるなんか 食べたんだっけ何回もなんかそうそうそう食みミキ頼んだのはライオンのお昼ご飯で自家製ピーナッツバターのチキンソテーとちょっとピリ辛ライスはクミンライスですなるほどこれ食べてみ読んでないね読んでない頼んだんくらいってネーミングが可愛かったから くないうんねえうまいゴンゴローザのいいものがシーードホワイトソースのオムライスゴルゴンゾーラのゴルゴンゾーラと生クリームを合わせたクリームソースライスはケチャップライスでございます、うん、なるほどでなんかこのやつさみんなで行くら食べられるそうそう一人ずつ一品しか食べられなくてなんかデザートもそう1個みたいな 早っ早いのめっちゃなんかめっちゃ悩みみたいに言ったからダメだよな本当に早いよすごい時間がねなんか食べてる時間って私服やん短いよ私服短いって不幸せだよ結構面白いと思う今大事に大事に食べてるよ で大事に食べてるよで飲み込んだ後にあ早かったなって思うねいつもあれ噛んでないみたいなういか噛むってやつやったらちゃんとやったよいつの間にか味噌汁飲んで流しとったみたいなのによるよね 結構つながでしょ、うん、今でもザラザラ食べてるやつはあくらいもういいんでしょうかって多分最初の一口感じで満足したんだろうな和菓子とか好きだあのケーキとかそういうのを抜きくやつちょこちょこあのそういうの が出てインドの匂いする言い方よちょっと待って待ってガチつけよ嘘つけ嘘つけごめんよくわからんがちだこれ一応あ本当だインドって言おうと思ったけど分かんなかったですよよはごめんえっとどこら辺がコーヒーの匂いだよ普通に嘘やんあごめんクミンの匂いがどっかに残ってる一回匂いして匂いしてあなたです、ね <laughs> ごめん確かにチャイみたいな匂いしてるよしたでしょ今オンガードの匂いだもうさ自由コーヒーですからコーヒーの匂いですごめんほんまやなうん全然コーヒーの匂いですあなたの手ですあなたの手ですええ甘いものイナンバーワン素朴のデザートやばいじゃあうまいやばい なかっあのあそこはインドの味がすら言わないインドだああ行ったことねまあ、ネパールだろどうせ思い描いてるのはインドと言いながらあの山奥のあの山の上だろあ可わいい ですね。味見しとった。あ、大丈夫。あ、酸味あるけど、なんか変な酸味くなくない。ブラック。すっきりしとるよな。テレバナナのチーズケーキって美味しそうやな。クリームと。こっち見とるし、私こっち見とるし。人気や あ牛乳入れてもいいかも少しラテにしてみましたああ、昼飲みたくなるコーヒーだねコンビニ行こうかはいなんやとめっちゃうまそうやんうわもううるさいよってすご手作りですか なるみさん <laughs> そうインスタで見てこなんか素敵だなと思っていやねシェアシェアしてる方気づかんかったなと思ってなんか意外と沖縄のことが全然知らないんだなって普通に思った分かりづらい場所ね分かりづらい <laughs> でもすごい れなんていうのこれるあの最高溶けるような最高バナナあとなんとか読むの忘れたバナナバナナレアチーズケーキキャラメリキャラメリゼキャラメリゼバナナチーズケーキと ポンポンポンみたいな <laughs> それはごめんあっちに答え書いてあるあっち答え書いてあるけどそんな感じ、はい、やばいっす幸せでしたでもなんかほら生きてくれってうま何回しなんか、ん、なんられても、なんか もう何でも言え <laughs> ないじゃなかった犬も OK みたいです ったらインスタとなんだフェイスブックとフォローよろしくお願いしますということでバイバーイ